மகு வந்து மல்லி- மல்லிகை வந்து கத்துமா ஆமா கொடுங்க சங்குலா ஜாத்தனா அப்படி பிரதானம் வந்து ஆரம்பிய ஆரஞ்சவாணே பவித்ரம் திருத்வா பவித்ரபாணே புஷ்பாஞ்சலி சக வீண விநாயகம் பிராத்திய கஜானனம் சந்திரசமானவர்ணம் अस्त्राय काम्बिन्नी स्वाहा राजाय विद्महे गणानादाय अस्त्र प्रचोदयात् स्वाहा राजाय विद्महे गणानादाय स्वाहा अग्नि प्रचोदयात् समस्त ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते नमः स्वाहा स्वाहा प्रदक्षिणक्रमेण तरदो निदाय प्राणायाम பணிந்தேத்த அருள் செய்த காட்டில் ஆடி கண்டாய் காடலையும் காலான் கடந்தான் கண்டாய் புள்ளியுலை மானின் தோளான் கண்டாய் புலிபுல் சீராளை புனிதன் கண்டாய் போய் ராஜாசோ तेनाप्नोति सर्वं जयति नवो नवो भवति राजमाडोण्डाः राजन्द्रचन्द्रवाहासिरति दीर्घमायुः धान्यं धनं वसं भगवद्रलाभं जलरं दीर्घमायुः त्रिवरसुन्दरिप्रिकायाः प्रथमकालयागशाला महाप्रसादादि सर्वमङ्गल सर्वाभीष्टदाधिधीरस्तु धान्यं धनं वसं भगवद्रलाभं जलरं दीर्घमायुः प्रसाद